that's it. 彼女が髪を指で泣けただけそれがしびれる仕草心にいつもはただけを映しているの恋は言葉じゃなく 二人だけのストーリー Yeah レのレのレヒラの行くから No no No No No 悲しみ何より我泣いて いるのか知らないふりでも涙の中につも思い目が見えぬから泣いさりしないやかに通り過ぎてくメを lady, lady. I love you more than you love me. No, no, no, h o no, yeah. She let me so little love, love, him. yeah. lucky now. e talked などし r なのなぜに泣けるの e m のあなたに戻る この時こそ大事なためだけの